qalbimning xazon fasli bahorga aylanolmaydi sensiz sening vaslingsiz kelsang gullar ochilar bosgan qadamlaringda birma bir o birma bir seni bag'rimga bosib qo'yib yubormas edim bir umr sevaman men sog'inib sog'inib har soniya sen tomon yashirib seni asrayman avaylagayman sevaman men sog'inib sog'inib goho surating bilan ovunib qo'rqoq yaqinroq o oh, yaqinroq muhimmas masofalar borliging bilib yashash muhimroq menga muhimroq har bir nafas olishing yuraging urganida zarbida o oh, zarbida o'rtanasanmi jonim sen ham sog'inchning azoblarida sevaman men sog'inib sog'inib har soniya sen tomon talpinib shamollardan qizg'onib yashirib seni asrayman avaylagayman sevaman men sog'inib sog'inib goho surating bilan ovunib yomonlardan yashirib qizg'onib seni asrayman nafasim va har so'zim yolg'izim mana yolg'izim bu ko'zlaring bebahodir tengsizim mana tengsizim man men sog'inib sog'inib har soniya sen tomon talpinib shamollardan qizg'onib yashirib seni asrayman avaylagayman sevaman men sog'inib sog'inib goho surating bilan ovunib yomonlardan yashirib qizg'onib seni asrayman